Bene, sa vete omnes, eh, iam tractavimus eh, multa eh, capitula, tractavimus quindecim capitula, et odie veniemus ad capitulum sextum decimum. Ita, ic, agitur de familia romana. Sed eh, hoc capitulo eh, agitur de Medo, et agitur de Lydia. Ubi sunt Medus et Lydia? Ubi sunt nunc metus et Lydia quaeso? Dicite, ubi sunt? In mari. Eta, sunt in mari. Sunt in mari. Et metus amat Lydiam. Feministis, feministis, Eta. Metus amat Lydiam, atque Lydia amat Nerum. Nerum, non nunc sunt eh, in mari, et eh, volunt, volunt petere Graeciam quia Lydia est Graeca. Lydia est Graeca, quam quam habitat eh, Romae, et menus hoque Graecus esit. Et Lydia habet amicas Romae, sed vult petere Graeciam hoque. Bene, ergo primum, ante quam veniamus al capitulum, eh, eh, fortasse quasam res eh, omitemus, bene, sed eh, velim eh, primum vos describere imagine primum describamus so eh, imagine. Quid videtis in imagine? Quid est in imagine? Dicite. Naues. Ida? Est eh, sunne naues, sunt multae naues? No, no. no, è una, è una nauis, bene? Nauis, nauis, ubiletis, Est nauis romana, bene? Avete in margine, eh, è eh, vocabulum femininum, bene? et est navis romana et navis romana est in mari in mari bene ok est mare et nunc navis est in mari ita et eh, quod nautae sunt noelia in nave in mar mari eh, sunt tria nautae? Bene, sunt tres, non è? Yes, masculino, sunt tres nautae, in naue, et ut ut existi, in mari, in quoque, non è? Ero tres nautae sunt uh, eh, in naue. Et uh, eh, qui est in caelo, qua, so, uh, eh, nescio, Marche? Um, in caelo est sol. Ida? Mm -hmm. uh, et tres uh, nubes. Ida sunt nubes, quoque. Et tantum nubes et sol? etiam aliud carni potest? Et tres um, ehm, aues quoque. Eda, et quid faciunt ah, aues? Sic, sic recensemus, uh, eh, recensemus uh, eh, capitula priora, bene? Ero quid faciunt aues? Volant. Volant. Aues volant, homines vero? Ambulant. Ambulant, continua in Ergo ambulant, homines ambulant. Aliquando quoque i mari natant. natant. Bene, sed homines non possumus, homines non possum volare quod homines non habent alas, non habent alas, bene? Sed habent crura, habent pelis. Ergo non possumus volare, possumus ambulare. Bene, ergo eh, eamus na... Spectate. Bene, es mare. Et navis est in mare. Sed quid carni potest sub? Scriget infra, infra navi. Qua esso. Quid est hoc? Fluctus. Unus? Fluctus. Fluctus. Sed sunt multi, non Sunt multi? Fluctus. Bene, A voi tempi a fluctus, es vocare un quod pertinet ad quartam declinationem. Ergo sunt multi fluctus. Et fluctus, bene, mare aliquando est serenum, aliquando est turbidum. Aliquando turbidum aliquando serenum, et per contraria, possumus eh, imaginem, quoque explanare, atque nova vocabula praevere nostris discipulis, bene? Et sic eh, possumus transire ad <clears throat> proximam imagine, bene? Quid videtis in imagine, qua esso? Nulia, quid est in imagine? Eh, navis. Ita quoque est navis, sed nunc sol non essi vel ita eh, sol non esse vel calum non esse renum bene sed et eh, neque mare mare est turbidum et sic fluctus se movent non è fluctus immo movent nave. et hoc est vocabulum bene vocabulum nomen quid faciunt uh, fluctus se movent Ida, sed moment, moment nauem, bene? Ed hoc est vocabulum novum est iactare, bene? Iactare, tamquam pulsare, bene? Ergo, eh, fluctus iactant nauem, quia est tempestas, est tempestas, et immercadit de caelo, est tempestas, et nautae, quid faciunt? Legunt? Quid faciunt nautae et nauis? Moriuntur. Merguntur. Merguntur. Non omnes. Non omnes. Sed quid de Lydia? Quid de Medo? Merguntur quoque? Non est tempestas. Et si tempestas fin, fortasse in autae omines qui sunt in uh, eh, nave, merguntur. Et moriuntur. Propter fluctus. Eh? Bene. Bene et eh, bene prosus eh, mare est turbidum et quid fit quid quid eh, facit ventus un vocabulum sic explanamus et eh, inducimus nova vocabula bene ventus Platur. flat ita flat bene ventus flat bene ventus flat et si ventus flat vel cum ventus flat ventus quidem est aer, aer qui movetur, bene? Ergo, si ventus vel cum ventus flat, vela, videtis margen, non è? Marginem, bene? Ergo, in margine es velum, ergo, vela implentur, vela implentur, vela implentur, bene? Ic est, ic est la uncula, bene? Ic est la uncula est plena aquae. Si est vacua, non est vacua, est plena. Sed si est vacua, possumus implere, implere eh, la aqua ablativus, bene? Possumus la implere aqua. Et possumus ae comia scribere in tabulis, bene? Si volumus explanare discipulis eh, nostris. Bene, et nunc eh, processus veniamus iam a textum, veniamus eh, a textum, adversum, wikessimum et alterum, bene? Eh, tida, eh, dicit wikessimum et alterum. Ex omnibus terris, bene? Ex omnibus terris, ita, et sic rogamus discipulos nostros ut legant. Et sic ego vos etiam rogavo. Bene, eh, qua Anabella, potesne, ita, legas qua esso. ex omnibus terris importus Italiae veniunt naut. ex omnibus terris veniunt, bene? Importus Italiae, importus, importus, veniunt ex omnibus terris in portus, portus est nominativus, non è? Portus Valentia est, quilicet. Logo, cur dicit in, vel ad, vel dicit, uh, eh, in portus, ita, cur? Ita quia ad quartam declinationem pertinent, non est dicitur ad importus. Eh, non dicitur ad importos. Bene, quia est quarta declinatio sic ut fluctus. Ergo portus, fluctus, bene? Eh, senatus, exercitus, sum vocabula quarta declinationis, bene? Optime, ergo ipotesi Italia quo in unales. Quo emerges in Italia Ueunt. Perché questo, Manuela? Meche sunt res, quad mercatores eunt ac vendum. Dita. Questi dic sinonimum, eh, questo mar provocabulo ac. Ac. Dita? Ottime, et, bene? Ac, ah, è difficile, bene, intellettu. Sempre per discipuli non posso possum ben intellegere, vuol tenere mente, quid sibi velit ac. Bene, nobis facilimum est fortasse, sed ac significa et. Bene, vuol at, at, significa ser. Ser. Non è difficile. Non è difficile di scrivere nostri. Non è qui in liceo. Viscunt, lingua latina. Bene, ergo, lo perde questo? Non modo men, che se le chiamo omines nauibus veuntur. Eta, omines, quoque, nauibus veuntur. Veuntur, con eso est eh, Paula Vox. Vox? Mm, Passiva. es vox passiva. Ergo, qui veuntur? Navibus, qui homines, homines veuntur. Uh, Et hoc iam diximus, non memoria tenetis. Eh, digitur uh, Julius, non Julius lectica a servis veitur, non è? Ergo hic homines veuntur Aec est vox passiva. Hoc iam scibus sed odie tractavimus verba de Bene? Ergo iam interrogate discipulos quid sit vel quae sit vox passiva non è ok ah vox passiva ita ita ah che vox passiva et intel discipuli intel qui iam tractaverunt iam didicerum vox in passivam capitulo sexto, bene capitulo sexto. ergo digite, eh, portus ostiensis ita vergas Portus ostiensis semper plenus est, hominum qui in alias terras navigare volunt. Ita, ergo portus est plenus, et aec laguncula rursus, Ae la vincula est plena aquae plena aquae et occubiculum est discipuli non è ergo occubiculum est plenum discipulorum optime discipulorum bene ergo semper eh, postulat genetivum. ah, ali quando avete eh, ablativo postulat eh se lì che genetivo postulat per le qua is quina guidare ad alit nautam qui bonam nawe male ita quia non omnes naues habent. Ergo, si volum navigare, habeunt, bene, habit unus, habeunt plures, bene, habeunt, nautam qui habeat, vel qui habet eh, bene, et solvit pecunia. Ida, perché? Si, ae Tranquillus. Tranquillus. Tranquillus. Est, necese est ventum operiri. Bene, necese est ventum operiri. Quid est operidi? Quid est vocabulum operidi? Bene. Operidi. Discipuli iam scium qui sint infinitivi, activi et passivi. Bene, iam didicerum formas eorum. Ergo, eh, se di operidi, bene? Ergo, operidi, videtur passiva, non è? Operidi. Ergo, esne forma passiva, sigut, dei audiri non possunt. Bene? Non possumus audire deos. Dei audiri non possunt. Bene? Es infinitivus passivus. Et operiri est infinitivus passivus. Sed dici, si aer tranquillus est, scrivi serenus est, necesse est ventum operiri et aspicit marginem operiri est expectare. Bene? Ergo operiri est expectare. Expectare partireta a prima in coniugazione, mentre si vocavano un po' giamti di gerum, memoria e manda verum. Bene? E a bene scrivi. Ergo scrivi che ubi est Natalia? Natalia avest. Non venit. Cur non venit? Cur non venit? Jam quadraginta minuta! operimur, Cuadraginta minuta expectamus, Cuadraginta minuta operimur, Cuadraginta minuta operimur. Et operimur, ut videtis, es forma pasiva. sed nos operimur quem nataliam. En Natalia está accusativus, nataliam está accusativus. Ergo, operimur Natalia, sed non venit. Operimur. Ergo, operimur es forma pasiva sed revera significatum avet activum. Bene? Ergo, aec, la eh, ita aec forma, bene? Aec forma es verbum dicitur, verbum deponens. Bene? Bene, et hoc nunquam, nunquam tractavo la discipuli, ergo primum eh, vident et levent. Bene, ergo, eh, itali, che se est, lui est, eh, itali, che se est, ventum operire, quod sine vento, naues non non non optimum Non se movent, o el non moventur, ergo necese est haber eventum. Necese est operiri ventum, operiri Natalia, men se vera cosa dicus. Bene. Ergo, deinde dic cum magnus ventus la mare turbidum est. Turbidum est. Et sunt magni fluctus sic sede laxatius discipulos interrogamus, bene? Discipulos sede laxatius interrogamus. Ergo sunt magni et alti fluctus. Qui fluctus naves optime, jactant, ursus, bene? Jactant, fita. Ergo, debe que cuál una vela. Tempestas et magnus ventus, qui mare, mare turbat ac fluctus facit, qui altiores sunt quam naves. Dita, aliquando fluctus, uduldetis in imagine, aliquando fluctus sunt altiores, altiores. Bene, es adjectivum comparativo, bene? Altiores, quam, tractavimus, ero quam eh, naves, perie? Nampae tempestades metunt. Bene, quides metunt. Optime synonymum interrogamus synonyma, bene? Timen, verbum timendi, iam memoria mandaverunt, bene? Timeo magistrum, timeo pericula, timeo eh, nescio bestias, timeo animalia, timeo leones, bene? Quoque potes metuo, metuo, bene? No? quam ut posta etiam sic digi potes. Quereri, ergo etiam uerentur. Nautae eh? metunt tempestates, sunt perterriti, metunt tempestates. Timere, vel metuere, bene? Ergo nautae eh? uerentur tempestates, uerentur tempestates verentur habet formam passivam, hic est infinitivus, sed habet significatum activum. Ergo, ut videtis in, in textu, eh, nautae metuunt tempestates, nautae verentur tempestates, timen tempestates, verentur, verentur, ita, es forma passiva, se te reguera, est activa. Intelegitis, no, eh? Ero, aec verba, dicuntur, verba, de diximus de ponentia. Bene? Ostea eh, videri, verba sono de ponentia. Non mani fluctus nave, aqua in plere possum, sicut laguncula, o quel diximus. Perché questa è una Tu naues et nautae in mare merguntur. Sicut in imamine, in mare merguntur. Ergo, interrogamus discipulos. Cur naues, nuel, cur nautae merguntur, cur nauta e merguntur we fluctus e Jactan naue. Optime quia fluctus multi et alti naues jactant, bene? Ita et quia est? Tempestas. tempestas, Paula, optime est tempestas magna tempestas et sunt eh, nubes in caelo, bene? Eh, et mare est turbidum, turbidum non est Serenum, bene? Per contraria, per sinonima, sempre interrogamus discipulos. Bene, e eh, eh, pregamus qua, insomma, Marche e Leghe, nauta è? Eh? Nauta è, eh? nec mali turbido, nec mali tranquillo, navigare volunt. Itaque in portu ventum secundum operiuntur. In portu, ubi? In portu, operiuntur, sicut nos operimur Natalia, operiuntur, expectant, Bene? ventum secundum, et qui significat ventus secundus? Quando o quid est ventus secundus? Ventus bonus. Ventus bonus, ventus qui flat satis, bene, fortasse non non nimis multum, bene, sed uh, flat, hic est flare, non è, hoc est flare, ergo flat satis, et vela implentur. Et sic nau est movere signo es se movere posunt, Bene? Optime. Ergo eh, operintur ides vendus qui a tergo flam. Bene, perché? Vento secundo. No. Vento in nos Paulis, per cuides vento secundo, che orgi es casus? Eh, Optime, Cuento vento ergo no es ventus secundus. Ventus secundus, qui, verbo. No, no, dici, vento segundo. Ergo, vento segundo. possumus mutare possumus eh, praevere vel dare alia verba ut discipuli in quid sit vento secundo abatibus cum ventus secundus est optime marcello vento secundo scilge cum ventus secundus est bene ed est ablativus tanto vento secundo cum ventus secundus est ita ad hoc mutamus eh, locutiones bene Naves e portu egrediuntur. Bene, quid est egrediuntur. Quid est egrediuntur? Exire. Ita exire, non è? Est egredi, exire, egrediuntur, exeunt. Bene? Ergo, aspicite, gredi, gredi, venite vocabulo eh, quarta e declinationis. Eh, gradus, gradus. Quoque. Ic est gradus, bene? Magister nunc gradum facit, o si sunt eh, multigradus, magister multos gradus facit. Bene? Et sic possumus multa vocabula nova discere. Uer gratia, vos scitis praepositiones e, ex. Bene? Ergo, egredi, hoc. magister nunc egreditur. Bene? Egreditur significa tut vos dixistis eh, exi. Bene? Egreditur. Valete, magister? Egreditur. Nunc magister ingreditur. Eh, Videtis, intelectis discrimen, o el diferentiam, Bene, ergo magister e creditur in Magister iames intus. Bene, consistit et nun magister magister pro creditur. Vidatis, iam est creditur. Sed e creditur in pro creditur, bene? Scrive prosus pro creditur et re creditur. Quoque pluralia. Bene? Ergo, eh, quando secondo me queste porto egrediuntur, che è un egrediuntur es vox pasiva, Es ne vox pasiva. No es pasiva, bene? Now es egrediuntur. Egrediuntur, clicat exeum egrediuntur idem est atque vox pasiva. Ergo es falsum verbum activo, Bene, es falsum, es verbum deponens. Es verbum deponens, bene? Ergo, forma passiva, significatus activus. Bene, well, vis eh, activa. Bene, eh, per il questo, eh, Vela vento in plentur, vac naves lens velis per mare voluntur. Ita. Pars navis posterior, pupis dicitur. Ita, non pars tergi posterior, Ut dicimus, ah, non è? In capitulo quinto decimo, haec est pars ter i posterio, tut est in capitulo, no, minime, minime, ergo haec est pars navis posterior, bene, pars navis posterior, uh, pupis, pupis, et in pupi sed nanta qui navem gubernat. Gubernare est infinitivus, bene, gubernare pertine da prima coniugationem, et gubernare, si dicitur, eh, homines gubernant, vel homo gubernat. et qui gubernat dicitur gubernator bene gubernator gubernare tenet eh, bene eh, ergo homo nauis in medio mari gubernari potest? ah che passiva cum terra nulla videtur dicit gubernator caelum spectator spectat ergo gubernator caelum spectat aspicite marginem gubernator gubernatoris is qui navem gubernat optime et gubernator gubernat certe et etiam caelum specta ita etiam eh, caelum spectat etiam spectat etiam intuetur intuetur Quid est intuetur, bene, secunda coniugatio, non scrivam, non, bene, sicut veretur, ergo, caelum intuetur, caelum spectat, sed intuetur abet formam passivam deponens quoque. Bene? Ergo, formam abet passivam, sed est activa revera. Bene, e governato calum spectat in alto mari sol aut stellae ei duces sunt. E a pascae unde sol oritur, dicitur oriens. Ergo, ae sunt partes, aspigitet bene, sunt septentriones, est eh, oriens, est occidens, et est meridies. Como lo dicitur aec pars? Septentriones. Septentriones, et ae? Meridies. Meridies. Septentriones. Et nunc? Occidens, oriens. Occidens, oriens. oriens. Cur dicitur oriens? Quia sol oritur. Optime, quia sol oritur arte de causa oriens, oriente hispanique, non Eh? Ergo oriens, sic oritur, oriens sol, et dende? occidit, arte de causa, dici potest, et dicitur, ocidens, quia sol occidit, Et que tenum es sunt septentriones, et est? Meridies. Bene, que tenum sunt adjectiva? Septentrionalis, atque meridionalis. Screguem, pars septentrionalis, vel pars meridionalis. Quoque dici? eh, pote so bene bene et nunc eh, veniamus ad ultimam partem eh, bene transeamus ad odie caelum serenum Ital, eh, Marche? odie caelum serenum et ventus secundus est ventus secundus est rursus secundus quid sibi vult quid significa noelia secundus diximus non è eh, ventus flat eh, no Vita, ventus flates, qui significa secundus, secundus diximus, non è? Bonus, bonus qui eh, movet naues, qui jactat, eh, que secundus. Scrive, vento secundo possumus navigare. Homines possunt navigare. vene? Qui ventus secundus est. Bene, odie hodie un serenum, et ventus secundus est. Naues, eh? perché? simul e iensi egrediuntur. Bene, egrediuntur russus diximus, done egrediuntur et egrediuntur est vox passiva, sed non est passiva, est habet formam pasiva, sed digitur verbum optime, verbum depones. Egrediuntur non ingrediuntur, Nun consistunt et nunc progrediuntur regrediuntur. Venes un multa vocabula ut diximus. Ergo, inter eos, inter eos, oh, homines... Qui naues conscendunt est medus. Ecce, Marce, iam est medus. Iam est medus. Et iam aida iam solicitabatur. Ubi est medus, ubi est, no? Iam adest, adest medus, bene? Et adest amica eius. Livia, no? Bene, perché mate? Qui ex Italia proficiscitur cum amica sua Lidia. Bene, ero qui medus, ex Italia proficisci dure non non optime intelligent eh, initio discipui bene medus ex Italia nunc sunt in mari et medus ex Italia proficisci tur quid est proficisci exire ita eh, semper eh, well, avire non est in margine avire o well, exire ita et sic ut videtis ic scripsi vocabula de ponentia sinistra in columna de ide vero vocabula o infinitivos activos bene et sic vereri significa primere metuere Proficisci significa avire vox activa que es de ponens, ¿eh? ¿no? de ponens. O periri significa expectare. Et sic, eh, vedus et lidia, aveunt, exeunt, et eriam proficiscuntur, idem est. Bene? Sed non dicimus, non dicimus eh, proficiscunt, non dicimus proficiscunt, quia verbum proficiscendi, quel ae omnia verba, tantum amen formam passiva, non amen formam activa, semper formam passiva. Bene? Ergo si proficiscuntur. Bene? Si magister spesus fesus, dixi bene, iam es. Mm magister proficiscitur, nescimus quo, bene? Sed magister proficiscitur in nescio, in Italia, bene? Bene, magister proficiscitur, exit, i um, habit, bene? Et uh, ut videtis, vos uh, eh, uh, eh, docebitis, uh, proximis uh, mensibus, non è, et annis, uh, i, well, ae sunt conjugationes, bene? Ae que secunda conjugatio, ae que tertia, ae que quarta, et ubi es prima, ubi es prima, resta prima celia, bene? Ubi es prima, bene? Perde qualso celia? Sì. Ida? Mm. E eh, menus qui, secondo versu, menus qui grecus est? Ah. Ida? E, um, menus qui grecus est in parte am suam redire un. redire, redire eh, vult redire qui a vult venire in patriam sua graecia vita perché Gra graecia in modo ipsius patria est sedetiam libia e da odiam diximus non è ergo es patria es patria medi sed etiam paula es patria Lydia. optime libia bene ergo sunt et et medus et libia andrea sunt Graeci, non è un graeci, non sunt non sunt romani, neque sunt hispani, neque sunt latini, bene? Sunt graeci, sunt graeci, bene? Optime, ego meus et Lydia, ex Italia proficis omnes res suas secum fem. Et proficis centes, difficile difficilum est, discipis, bene? Quid est proficis centes? Quomodo explanare, quomodo explanemus? explanemos. Bene? proficis vos scidis esse participi. Bene? Ergo, mutemus, mutemus, in alias formas, in alias locutiones, non proficis hoc iam fecimus, eh, non e, praeteritis eh, scolis, ergo, non proficis sed, alio modo? Dupla. Ida? Qui profi. Optime! Eh, Ida, uterque, benedixit. Ergo, Dum profitis contur? Dum profit eh, dum eh, profitis contur, difficile es pronunciado, e da dum profitis contur, well, Qui proficis cuntur. Optime, Daniele. Bene, ergo, eh, dum proficis cuntur, qui proficis cuntur. Scrive, temporalis, Well. pronome relativo. Bene, ergo, ascrivite, menus in Lydia, dum ex Italia proficis cuntur, Well, qui ex Italia proficis contur quid narra narra narra verbo quid facio digi omnes res sua secum ferunt bene ergo semper ultimo loco non è romani semper eh, poneva verbum in eh, quello ultimo loco pauca vestimenta paulum civi «Russus!» ah che sta qua esne multum non no ita. Ita plena est uncula aquae. Ergo hic est multum aquae. Bene? Genitivus partitivus. Bene? Ergo hic est multum multum aquae. Sed si vivo, si vivimus, iam non est multum aquae, sed paulum aquae. Bene? Ergo, multum aquae, vel, well, paulum pecuniae. Bene? Multum aquae paulum pecuniae. Semper genetivus, bene? dicitur genetivus eh, partitivus. Se veniamus ad ultimum verbum, dicit, eh, omnes res res per covestimenta paulum kiri net multum pecuniae, non è un magister, paulum, eh, paulum pecuniae praeterea, livia parum librum fer. Quem subvestimentis occultat. Quem librum subvestimentis occultat Lydia? Hmm, videmus. Sed nunc, nunc, et medus, et Lydia, ut videmus mox, medus et Lydia sunt laeti, sunt laeti, sunt felices. Et si sunt felices, et laeti, laetantur. Bene? Posumus dicere laetus laeta laetum adjectivum. Bene? Andrea est laeta. Odie Noelia est laeta. Stefanus est laetus. Sed quoque posumus dicere Andrea odie laetatur. Stefanus laetatur. Noelia laetatur. Et qui significat laetatur semper? Bene? Eh, vox eh, el verbum activo bene gaudet scribite quel laetus est quel laeta est bene laetantur mi eh, spectate scripti semper infinitivos ergo melius melius scribamus laeta laetari bene et hic gaudere, et sic sunt omnes infinitivi, bene? Laetari, veneri, profecisci, operiri, Laudere, timere, avire, spectare. Bene? E in un Lydia con con subestimentis Per Peria de a uh, eh, Stefane? Sole oriente. Sole oriente. Aspetta, aspetta. Sole oriente. qué ablativus rursus. Ego interroguemos discípulos. rursus. ¿Quién? ¿Quién está interrogando? Sole oriente Optime, ut mutent, bene? Ut mutent, quoque, locutiones, bene? Ergo, sole oriente, filige? Dum sol, oritur. Optime, oritur est depones quoque, sed non non tractavimus. Ergo, dum sol oritur, sole oriente, vento secundo, dum ventus secundus est, cum ventus secundus est, sole oriente, dum sol oritur, ita, navis eorum, quis est eorum, quis significa eorum? Lydia et Meri. Optime Lydia et Meri, non è? Meri che ne divi, che ne divi son. Eh dite ehm, eorum e portu e multis hominibus spectanti. Bene, ero quid quit fuck it facit Quit fuck it navis. E bene? Sed navis egreditur quando quo modo quid fit cum sol oritur bene navis egreditur cum sol oritur e multis hominibus expectant multis hominibus spectantibus bene multis hominibus spectantibus possumus mutare multis hominibus spectantibus digitaliter Cum multi homines spectant. Optime, Paula. Magde, ergo, cum multi homines spectant, multis hominibus spectantibus ceterum. ic est hablativus absolutus. Mhm. Bene, se lo explanavimus, explanavimus eh, postea. Et eh, aliena ves eam secuntur, secuntur, secuntur, scelicet veniunt post, quoque verbum deponens, bene? Et tamne veniamus a fine, Et erum nunc vale eh, dicit, bene medus montem albanum, qui propria vilam Iulii citus escernite, in qui vale Italia, valete montes et vales, campi si vaeque, et nunc allopitur eos, non è? E dicit, ego in terram eo, eo, verum anomalum, bene? Iam uh, eh, eh, cras explanavimus, e dicit, multo pulcriorem, in patria meam graeciam. Venus? laetatur. Er aida laetatur diximus quid est? Est laetus. Ita est laetus, gaudet, ergo merus laetatur, hic laetus esse gaudere. Et vereri ut diximus est timere, neque iam dominum sum severum veretur. Ergo merus iam non veretur, dominum sum severum, et nunc petit Graeciam.